こんにちは、粟田洋介です。最近赤い色を使った絵をあんまり描いてないなって思うんで、ちょっと赤が多めの絵を描いたら、なんかいつもと違った雰囲気になるんじゃないかと思って、キャンバスにアクリル絵の具で赤を多めに使った絵を描いていこうと思います。 普段私は無意識に絵を描いているんですけどちょっと今日は意識的になって絵を描きながら考えていることどういうアイデアにしようかなとかそれから描いている絵のインスピレーションはどこから得たのかとかねそれでそれを忘れないうちにお話ししようと思います赤をメインに使っていきたいんですけどなんか単なる同系色の絵にしたくないのでまずは全体黄色で塗っていこうと思います うっかりしていましたがバックグラウンドなのでお得用の絵の具を使わないとですねより同系色にならないようにミントグリーンを入れます色を合わせていくのにこの色合いだと赤系を足していく時に結構頭を使うんじゃないかと思います 前にうちにいた猫が年取ってからなんか私は猫たちが親みたいだなって思ったんですねそれはなんかいたわってあげなきゃない守ってあげなきゃないそしてそこまで生きてきたっていうなんだかよくわからないけど尊敬みたいな感じ そういう感じの大事さに思えてきたんですね。で、今の猫たちは大人になったばっかりなんですけど、今日は子たちが一生懸命なんか見てるんですよ。その見ている先のものが私には見えなくて、まあ身近に猫がいらっしゃる方は、そういうことはよくあることだと思うんですけど、その時ふと思ったんです。私に見えないものが見えてる。見えているのか、なんだかわからないけど、 私が理解できないものを理解しているってことじゃないですか。なので、なんかすごいなと思ったんですね。地球は母だって言うじゃないですか。なんか自然もそうだし、猫もそうだし、私にとっては守らなきゃいけない存在なんだけど、それと同時にすごく守られていて、なんかすごく偉大だなと思うので、なんかそういう絵を描いてみたいなと今日は思っています。でもそんな難しい感じじゃなくて、なんかポップな感じで、それができたらなと思っています。 さっきポップな感じって言ったんですけど、ポップな感じってどんな感じって聞かれて、言葉で説明するのがちょっと難しいなって思ったことが最近ありました。なんか私はこの言葉を、なんか色とかコントラストが結構はっきりしてて、でなんか堅苦しくないみたいな感じご存知の方多いと思うんですけど、ポップアートっていうのはポピュラーアートの略で、1950年代半ばぐらいに発祥して、1960年代にすごい盛んになったアートです。 その後も次世代の人たちがポストポップアート、ネオポップアートと形を変えていきました。それらの作品の中にはパッとした色、コントラスト、そして堅苦しくないみたいな、そういう作品もたくさんあるんですけど、そうでもないような作品もあったりするんですけど、まあ私がポップな感じっていうのは まあ、ポピュラーな大衆的な感じなんかパッと分かりやすくてなんか堅苦しくないっていうかすごいコアな感じじゃなくてなんかに偏ってなくてなんか明るくて楽しい感じみたいなのともちょっと違うのかもしれないけどまあそんな感じが私のイメージの中にあるポップな感じですかねちょっとこんな感じでポップな感じになってきてますかねしたら続きを書いていきます 書き始めの時から赤い色を多くするのに赤い水玉と考えていたので、なんだか予定通りになりました。なんか地球とか自然とか、そういう感じを表現したかったので、なんか植物っぽいものを入れたんですけど、本当はもっとごちゃごちゃさせようと思ってたんですが、シンプルな感じにしていこうと思います。 soleil, pas de soleil. この水玉のような感じで色を足していっているんですけど、描けば描くほど次々に何色を入れるかどうかが見えてきます。 どんな雰囲気になるかっていうのは想像したのとちょっと違うんですがどんなものを想像してたかは忘れてしまいました絵が完成しましたタイトルは安眠できる場所ですなんか赤がメインっていうか黄色の絵になりましたね なんか最初に作ったバックグラウンドがそのまま表に出てしまったっていう感じですね。でもこれはこれで良かったと思っています。なんかこの人は幸せそうなんだけど、この猫が何を考えているのかが、ちょっとよくわからない表情ですね。なので見る人によってこの絵のイメージって違うんじゃないかと思います。 はちょっと私がどういうふうに考えて書いてるっていうのをお話ししましたが、私は本当書き始めちゃうと、あんまり意識的に考えないので、なんかちょっと意識するって言ったんですけど、いつも通りの頭の使い方をしてしまいました。なんかそれが私のアイデアの出し方なんですけど、人によってアイデアの出し方って違くて、なんか終作とかサムネイルとかいっぱい書いて、それで絵を描くとか、 下書きして書くとか、学校で教わったやり方でいろいろ書いてみたんですけど、 私が一番頭が働くのはなんかこんな感じでなんかこんな感じで書くのが私に一番向いたやり方だと自分で発見しましたなので私はこのやり方が一番いいとかって人に言うのってどうなのかなって思っててやり方って人それぞれ違くて自分で見つけていって一番心地いいやり方まあ一つだけの方法じゃないかもしれないしでも自分でそういうのって見つけていくのが一番と言っていいかわかんないけど一番いいんじゃないかなと思います